नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा प्रिकम्पोज के हो र हामीले प्रिकम्पोजबाट के के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा थाहा पाउनेछ so without any further let's start our video सुरुमा हामीले एउटा कम्पोजिसन क्रिएट गर्छौँ एउटा कम्पोजिसन क्रिएट गरिसकेपछि म डबल क्लिक गर्छु र यहाँतिर चाहिँ म दुइटा इमेज एउटा योमरीको एउटा इन्सुरेसनको चाहिँ म सेलेक्ट गर्छु र तपाईँले यो तलतिर चाहिँ दुईवटा लेयरमा चाहिँ एउटा योमारीको र तलतिर चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली प्रिकम्पोज भनेको चाहिँ मर्स गर्ने हो जसरी हामीले प्रिमियम प्रोमा अथवा तपाईँले फोटोसपमा अनि मर्स गर्नुहुन्छ यो पनि मर्स जस्तै हो तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले प्रि कम्पोजमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँतिर तपाईँले जुनसुकै नाम दिन सक्नुहुन्छ जस्तो कि म कम्पोज भनेर दिन्छु त्यसपछि ओके गर्छु यो गर्नु भइसकेपछि तपाईँले दुइटै लेयर एकैचोटिमा तपाईँले यसरी स्केलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले रोटेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट एनिमेसनहरू जुन चाहिँ ट्रान्सफर्म भित्र रहेको छ तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर इफेक्ट्समा प्रि कम्पोजको युज गरेर तपाईँले एनिमेसन मर्स गर्न सक्नुहुन्छ र डिफ्रेन्ट तरिकाको एनिमेसन यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye